قصد عدو في إيه And Phoenix please don't flash your teammates again. dudes behind you by the way. A Yeah, right there ازرعوا السبايك تستطيع سيج المعادية حمايتهم جميعا أعيد التلقيم Okay. No. No. Omen go to A and help Killjoy. Nice to get it. I think she will come from behind again. آخر لاعب باق Yeah. You got this, Omen. Don't peek. Don't peek Omen player. One time. Yeah, just play time. Don't be. Maybe smoke. No! it's down Omen! there. Omen, it's down there. أداء رائع What, What the, the fuck? لا توجد أومن؟ شحنات What the heck? انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم Are you okay? No, we don't shut up. It, Uh, let's go B. uh, uh, yeah, let's go B. like Phoebe. سبايك في الوسط آخر لاعب باق وثلاثون ثانية ال spike بحوزتي تبقت عشر ثوان spike فزت بتلك الجولة أحتاج إلى دعم never mind. you come B or do we go A? Yeah, come B. They all got no money. Nice. Sorry guys. Yeah, race was mid. Race is mid. ساعدت بمعرفتكم جميعا ولا تنسوا مسح ملفاتي الشخصيه Moment, can you buy you a food? You got 9k. Omen? Can you buy it? Thank you. Earth. آخر لاعب باق Only made him 40, sorry. Again, تبقى عدو واحد nice. Nice drop. نسخة طبق الأصل منا؟ لدي الكثير من الأسئلة هنا هنا Let's go B. They all can't afford Phantom or Vandal. سقطت ال spike في B. ال spike بحوزتي وصلت الرسالة أحدهم في الوسط coming from behind. At our spawn. أنشأت الحاجز. آخر لاعب باق. حان وقت الموت. Nice try. all. Let's go. Good job. عدو واحد She's لن يموت حلفائي تولد المهاجمين لاعب باق الروبوت يعود يا للروعة كم هذا ممتع أحتاج فلنستمر Hey, Kedra, can you buy me, please? Thank you. Atlas Bike V8. Oh, sorry. From behind with operate. السبايك بحوزتي. Nice try. تستطيع السيطرة جيدا على أي منطقة احرصوا فقط على تغطية الأركان Uh, who got the prime bandit? ابقوا هادئين هكذا سننجو هناك ازرعوا ال spike انشأوا الحاجز وسد عدو جديد وقعت ال spike آخر لاعب باق حجب الرؤية سيخافون I'm sorry. طلبتم المساعدة فما عليكم إلا الطلب سأدخر لا توجد شحنات سأدخر لا داعي للتفكير هذا عملي توجد شحنات Both there mid تبقى عدو واحد لا توجد شحنات ليدون الجميع ملاحظاتهم قبل إجراء الاختبار مجددا Does anyone has a bandit انطلق ظلال متحركة أعيد التلقيم هنا هنا سلب البصر هلو سبايك لدينا سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين باق آخر جولة في الشوط آخر جولة يمكننا فيها استخدام أموالنا وقدراتنا لا تهدروا قوتكم النارية Okay, can you buy me, please? هنا شكرا Thanks. احضروا هنا هنا أنا في كل مكان تم نشر الذاكرة أضع الحرب تبديل I think I know. know. سبايك تي B تبقى عدو واحد حسنا اين سيج هذا مؤلم جدا أعيد تلقيم دعهم يحاولوا التغلب علي Okay, now somebody be. Uh, Sage, can you heal me, please? Uh, yes. لأجلك Thank you. نفدت الشحنات Silvers in B, haven't seen more. نايس سقطت السبايك في بي اضع الحال في بي تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد <laughs> أهذا أفضل ما لديهم؟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 أداء رائع. لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم ثبت المدفع ها قد بدأنا لن يموت حلفائي زرعت السبايك أضع الحارس آخر لاعب باقٍ أمامي عدو نعم. واحد Oh, nice try. focus now. Let's win it. Yeah, I'm in B. Don't push. Yeah, I'm camping here. Oh wait. Phoenix, don't push, please. سبايك في اي تبقى عدو واحد That's a win. فاز المدافعون